bersama dengan petugas Puskesmas Kecamatan Mojagung. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih halal dan tidak sakit. Sehat, sehat, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang dosis pertama itu ada tanggalnya, tanggalnya tanggal sekarang, okay? Yes. Nomor batch vaksin adalah nomor batch vaksin yang sudah disuntikkan penjenengan tadi. Untuk nama vaksinatornya atau nama yang nanti tadi ada ada Mbak Indah sama Bu Mengge itu nama yang nanti kan tadi. Untuk rencana dosis keduanya yaitu 8 minggu rencananya 8 minggu ya, nanti bisa mundur Terusnya minimal itu 8 minggu nanti bisa mundur tanggalnya tanggal berapa sekitar tanggal 6, tanggal 2 bulan